Ой. Ой. Отлично, лазится. Вот так и стало. Вот и встало у нас все. Вот, встало. Вот, встало. Не дает легкие выдыхать, да? Вот сейчас будете дышать. У вас уже потихонечку само встает. Отлично. Вот он. Отлично. Расслабились? Вот. Oh. поставили. Вот еще Ой. Oh. головой.